Kigwangwala amesema uwepo wa wachezaji mahiri katika timu hizo unaofanya mchezo huo kuwa mgumu zaidi. Hii mechi inaweza ikawa ngumu kidogo, lakini pia timu zote mbili zimetoka kufanya vizuri sana kwenye mashindano ya kimataifa. Ile pale ina, inawapa wachezaji more confidence, uh, more energy lakini pia uh, more passion ya, ya, ya, ya, ku, ya kuweza kutafuta ushindi na kulinda heshima. Na nikimtazama uh, Jean Baleke naona kama vile ana, anaona ule ushujaa aliyoupata uh, Mayele uh, Fisto Mayele hapa kwenye nchi ya kigeni uh, ni mkubwa sana. Katika hatua nyingine, Kigwangwala amesema na imani na timu yake itatinga hatua ya nusu fainali ya michuano ya ligi ya mabingwa kwa kuwaondoa wapinzani wao wa Idadi Casablanca. Kwa hivyo wana, wanaweza wakawa ni, ni, ni, ni timu uh, ngumu kwa Simba lakini Simba pia sio ya kuchezea. Hatukufika ah, robo fainali kwa kubahatisha, tumefika hapo kwa sababu uh, ni timu nzuri na, na vijana wetu kwa kweli wame, wameonyesha umahiri mkubwa sana kwenye mashindano ya kimataifa na imekuwa ni historia tu ya Simba uh, kuonesha kwamba Tanzania ina, ina timu kali ambazo uh, zinaweza zikachukua siku moja kombe hili la mabingwa Afrika ama Confederation Cup uh, ya, ya, ya, ya CAF. Baadhi ya mashabiki wa soka jijini Dar es Salaam wametamba kila mmoja timu yake kuibuka na ushindi kwenye mchezo huo. Bingo ulipana, ubingwa anachukulia kwake yeye. Sasa nitafanyaje sasa? Yaani mpige kwanza yeye yani kwanza. Alafu mimi nipande. Nishamfunga yeye goli, nishamfunga yeye ule pale, hakuna mtu ananifikia, mimi nishatangaza ubingwa. Uhakika tunao kutokana na nini? Yanga wale wanacheza mpira wa asira kama mkafunga bao nne bao tano hivi mtafunga hata kumi kutokana na asira, wana asira sana. Sisi tunaenda kuchukua ushindi, pointi zetu tatu na ubingwa tunautaka. Yaani wakae wakijua kabisa kwamba Simba ubingwa wanautaka, na hii gemu sisi hatuendi pale kwa masiala, tunaenda kuchukua pointi tatu, tunatafuta ubingwa. Simba watawakaribisha Yanga katika mchezo huo wa mzunguko wa 26 wa ligi kuu Tanzania bara na wanatofautiana alama nane kwenye msimamo, Yanga wakiwa na alama 68 huku Simba wakiwa na alama 60. hivi goli mbili, sisi hatushindi goli mbili. Mimi nasema tukishafunga bao tatu, wala atachanganyikiwa, ngumi zitakuwepo, watafunga hata sita au saba. Amini siamini, wanasema ufalme ndio unaenda kuisha kwenu. Ufalme kwa Yanga sio unaenda kuisha, yaani ufalme wa Yanga unazidi kuwepo kwa sababu mimi nakwambia tena, ninapotaka jambo langu mimi yani, au sio bwana? Mimi lazima nifanikiwe. Mtazamaji, hawa ni baadhi ya mashabiki wa klabu za Simba na Yanga wakijitamba kuelekea katika mchezo wa Jumapili ambao utapigwa katika uwanja wa Benjamin Mkapa hapa jijini Dar es Salaam. Kutoka katika viwanja hivi vya Biafra, Mbwana Shomari, Star TV.